sionistas conseguíronse avances como froito da mobilización. A ese, a ese, a ese debe ser, a ese debe ser o camiño para seguir porque as recomendacións do Pacto de Toledo aprobadas auguran un empeoramento importante da situación das persoas pensionistas actuais e futuras. As pensións de pobreza, decimos, que as pensións de pobreza matan, matan, por eso é prioritaria a nosa reivindicación de establecer pensións mínimas igual ao salario mínimo, como marca a Carta Social Europea, así como para eliminar a brecha de xénero. Queres que por vir espera aos pensionistas do futuro? O Pacto de Toledo reafirma o camiño á privatización das pensións por medio dos plans de pensións de empresas que detraen diñeiro público da Seguridade Social e diminuirán os ingresos das cotizacións para traspasar a bancos como sectores da nosa futura jubilación. De impoñerse as recomendacións do Pacto de Toledo, abandonaríamos o sistema actual, baseándose da repartición solidaria entre xeracións e comunidades. E sería a antesala da famosa mochila austriaca da que todos oímos falar. Unha seguridade social cada vez máis pobre non sería capaz de cumprir con os compromisos sociais básicos, os que obriga a Unión Europea. Isto súmase aos recortes impostos pola reforma das pensións do ano 2011 e 2013. Pero se a todo isto engadímoslle o paro e a precariedade que trouxeron as reformas laborais do 2010 e 2012, as novas generacións dos nosos fillos e netos estarán condenadas a un futuro incerto e unhas pensións aínda máis míseras que as actuais. Seguimos a plantexar que o poder financiero presiona a través dos distintos asentes sociais, patronal, sindicatos, para rebaixar a contía das pensións públicas e promover os plans privados de empresa. E para parar estes plans necesítanse a mobilización de todos e todas. Decimos que estamos a vivir tempos difíciles extraordinarios, A paralización social imposta pola pandemia está a ser aproveitada para perpetrar novos recortes. Pero só desde a rúa poderemos cambiar este rumbo que pretenden trazarnos, defendendo unhas pensións públicas dignas e suficientes para hoxe, pero non solamente para hoxe, tamén para mañá. Por eso, este día 17 de abril, queremos poñer en relevo algunhas das principais demandas da nosa taba reivindicativa, dirixíndonos aos pensionistas actuais e futuros para decirlles que sen loita non hai futuro. Os pensionistas seguimos pensando que con as nosas movilizacións podemos e debemos contribuir a abrir un camiño para un futuro mellor porque estamos convencidos de que é posible e que o mundo do traballo merece e porque estamos convencidos de que soio haberá solucións colectivas expresadas na solidaridade e no apoio mutuo. As pensións non é só un non é un asunto só, só de xente maior. Sobre todo interesa aos pensionistas do futuro mozos e maiores debemos traballar con unidade a que nos fai máis fortes na loita para defender o sistema público de pensións e decir alto e claro que demandamos pensións mínimas iguais ao salario mínimo interprofesional e este igual ao 60% do salario medio. Segundo a Carta Social Europea, porque a pobreza mata, nin pensións de miseria, nin brecha de xénero. Non a privatización das pensións, nin plans de empresa, nin o resto de recomendacións do famoso Pacto de Toledo. Derogación das reformas laborais do 2010, do 12 e das pensións do 11 e do 13 e subida do salario mínimo interprofesional. Traballo digno e pensións dignas seguimos a decir que goberne quen goberne, as pensións públicas deféndense.